qui est le créateur de l'univers. Nul autre que Yeshua, qui est ton sauveur et ton rédempteur. Nul autre que Yeshua, qui est donc digne d'être loué. Sur la terre et puis dans les cieux,